Jesteśmy już w Wełku Przejażdżka kolejką wąskotorową powoli dobiega końca Jeszcze parę ostatnich zakrętasów I chyba zaraz dojedziemy do stacji docelowej Jaką jest Ełk wąskotorowa każdy prowadzi. No i tam widać naszą stację docelową zwolnienie przed niestrzeżonym przejazdem kolejowym ulica Sportowa Wełna I koniec wycieczki. ostatnie ujęcie eksponatów Muzeum Kolejnictwa w Ełku i wycieczka dobiegła końca niestety musimy wsiadać, wysiadać, drzwi zamykać. Ósmy lipca 2014 roku filmował Darek Kraśnicki z Wrocławia.